Please accept my apology. Please accept my apology. Apology یعنی پوزش، عذرخواهی. My apology یعنی پوزش من. Accept همونطور که گفتیم یعنی پذیرفتن. Please یعنی لطفاً. Please accept my apology. لطفاً پوزش مرا بپذیرید. Please accept my apology. please accept my apology Allow me to buy you a drink. Allow me to buy you a drink. drink یعنی نوشیدنی. تلفظش رو دقت بفرمایید. دیرینک نیست یا درینک نیست. drink. drink. بین D و R هیچ صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم drink buy یعنی خریدن to buy allow me به من اجازه بدید allow در حالت امری به کار رفته allow me به من اجازه بدید to buy you که بخرم برای شما a drink یک نوشیدنی allow me to buy you a drink یعنی اجازه بدید یک نوشیدنی برای شما بخرم allow me to buy you a drink allow me to buy you a drink Ask me an easier question. Ask me an easier question. Question و نه کوئسشن به معنی سوال یا پرسش easy یعنی آسان easier یعنی آسانتر an easier question یعنی یک سوال آسانتر ask me یعنی از من بپرسید ask me an easier question یعنی از من یک سوال آسانتر بپرسید ask me an easier question ask me an easier question Believe me, I tell the truth. Believe me, I tell the truth Believe me یعنی منو باور کنید باورم کنید حرفمو باور کنید I tell یعنی من میگم The truth یعنی حقیقت راستی Believe me I tell the truth Believe me I tell the truth I need to borrow your car. I need to borrow your car. Your car یعنی ماشین تو. I need to یعنی من لازم دارم که borrow your car ماشین تو قرض بگیرم. I need to borrow your car یعنی من لازم دارم که ماشین شما رو قرض بگیرم I need to borrow your car I need to borrow your car Break the window to enter the house Break the window to enter the house. Enter the house یعنی وارد خانه شدن. Break the window حالت امری استفاده شده یعنی پنجره رو بشکن. To enter the house برای اینکه وارد خونه بشی. Break the window to enter the house. برای ورود به خانه پنجره رو بشکن. Break the window to enter the house. Break the window to enter the house. Bring me that pen. Bring me that pen. That pen یعنی آن خودکار. Bring me یعنی برای من بیاور. Bring me that pen یعنی آن خودکار را برای من بیاور. Bring me that pen. Bring me that pen. I want to buy a coffee. I want to buy a coffee. buy a coffee یعنی قهوه خریدن. I want to یعنی من خواهم. I want to buy a coffee یعنی من خواهم یک قهوه بخرم. I want to buy a coffee. I want to buy a coffee. Can you solve the problem? Can you solve the problem? Problem یعنی مشکل یا مسئله The problem یعنی اون مشکل خاص اون مسئله که گوینده و شنونده میدونند چیه Solve یعنی حل کردن Can you یعنی آیا تو میتونید آیا مشکلی نیست براتون Can you solve یعنی آیا تو میتونی حل کنی the problem این مشکل رو Can you solve the problem یعنی آیا میتونی این مشکل رو حل کنی Can you solve the problem Can you solve the problem Please cancel my appointment Please cancel my appointment. Appointment یعنی قرار. Cancel یعنی لغو کردن. Please cancel my appointment یعنی لطفا قرار مرا لغو کنید. cancelش کنید. Please cancel my appointment. Please cancel my appointment. I want to change the path. I want to change the path. path یعنی مسیر change یعنی تغییر دادن I want to یعنی من میخوام که change the path یعنی میخوام مسیر رو عوض بکنم I want to change the path یعنی من میخوام مسیر رو تغییر بدم یا عوض کنم I want to change the path I want to change the path. Clean the table before eating anything. Clean the table before eating anything. Clean یعنی تمیز کردن همونطور که گفتیم دقت داشته باشید تلفظش رو نگفتم کلین یا کلین بین سی و ال صدایی وجود نداره clean clean the table یعنی میز رو تمیز کنید before قبل از eating anything قبل از اینکه چیزی بخورید clean the table before eating anything لطفا قبل از خوردن هر چیزی میز را تمیز کنید clean the table before eating anything Clean the table before eating anything. I cook rice for dinner. I cook rice for dinner. For dinner یعنی برای شام. Rice یعنی برنج. I cook rice یعنی من برنج میپزم. I cook rice for dinner یعنی من برای شام برنج میپزم. I cook rice for dinner. I cook rice for dinner. I complain about the conditions. I complain about the conditions. The conditions یعنی شرایط. شرایطی که مشخص چه شرایطی. About یعنی در مورد تلفظ about رو هم دقت داشته باشید. About. About. I complain یعنی من گلایه می کنم. شکایت می کنم. About در مورد the conditions در مورد این شرایط شرایطی که شنونده و گوینده هر دو میدونن کدوم شرایطه به خاطر همین از THE استفاده شده I complain about the conditions یعنی من در مورد شرایط شکایت میکنم گلایه میکنم I complain about the conditions I complain about the conditions I want you to confirm my ticket. I want you to confirm my ticket. تیکت یعنی بلیت مثلا بلیت هواپیما یا قطار confirm یعنی تایید کردن I want you یعنی من از شما میخوام to confirm my ticket که بلیت مرا تایید کنید I want you to confirm my ticket من از شما میخوام که بلیت مرا تایید کنید I want you to confirm my ticket I want you to confirm my ticket Let me count to ten. Let me count to ten. Let me یعنی به من اجازه بده بگذار Count همونطور که دارید میشنوید تلفظش به این صورته Count او او Count to ten یعنی بشمارم تا ده Let me count to ten یعنی بگذار تا ده بشمارم Let me count to ten Let me count to ten I caught an apple. I cut an apple. I cut یعنی من میبرم. An apple یعنی یک سیب. دوستان تلفظ apple دقت داشته باشید بین P و L صدایی وجود نداره. پس میگیم apple پل پل مثل people apple apple صدایی وجود نداره. پس ما هم صدای اضافه نمی کنیم. I cut an apple حالا شاید سوال براتون پیش بیاد چرا نگفتیم a apple دلیلش این است که باید این قانون رو رعایت بکنیم هر کلمه ای که اولش حروف صدادار بود مثل A که اینجا در Apple A وجود داره از آرتیکل AN یا AN استفاده میکنیم I caught an apple من یک سیب میبرم برم I an apple I caught an apple dance with me dance with me dance حالت امری به کار رفته در ابتدای جمله اومده dance with me یعنی با من برقص دوستان تلفظ th در with رو هم باید دقت داشته باشید with زبونتون پشت دندونهای بالا سعی میکنید بگید سه سه سمیه with with dance with me با من برقص Dance with me. Dance with me. I draw a tree. I draw a tree. I draw یعنی من میکشم. A tree یک درخت. I draw a tree. من یک درخت میکشم. I draw a tree. I draw a tree. Drink some water first. Drink some water first. First یعنی ابتدا یا اولین. Water که میدونید یعنی آب. Some water یعنی مقداری آب. کمی آب. مشخص نیست چقدر. قابل شمارش نیست some water drink تلفظ drink رو هم دقت بکنید بین دی و آر صدایی وجود نداره drink some water first یعنی اول کمی آب بنوش drink some water first drink some water first drive slowly drive slowly slow یعنی آهسته تلفظ slow رو هم دقت بکنید اسلو نگفتم دوستان اولش هیچ صدایی وجود نداره ما هم صدای اضافه نمی کنیم slow slow اسلو نمیگیم slow یعنی آهسته و آرام slowly یعنی به آرامی drive یعنی رانندگی کن slowly به آرامی drive slowly یعنی به آرامی رانندگی کن خیلی سرعت نرو drive slowly drive slowly eat less leave more eat less live more more یعنی بیشتر live یعنی زندگی کردن eat که همطور که گفتیم یعنی خوردن less یعنی کمتر این یک اصطلاح هست یک ضرب المثل eat less کمتر بخور live more بیشتر عمر کن eat less live more کمتر بخور بیشتر عمر کن eat less live more eat less live more Please explain the problem clearly. Please explain the problem clearly. Clear یعنی صاف و شفاف. Clearly یعنی با شفافیت. Problem یعنی مشکل یا مسئله. Please explain یعنی لطفا توضیح بدید. Please explain the problem یعنی اون مشکلی که من و تو میدونیم چیه و در موردش داریم صحبت میکنیم Please explain the problem clearly یعنی لطفا مشکل را با شفافیت توضیح بدید Please explain the problem clearly Please explain the problem clearly I feel you I feel you I feel you یعنی من احساست میکنم درکت میکنم I feel you I feel you I fill the glass with water. I fill the glass with water with یعنی با with water یعنی با آب the glass یعنی لیوان glass معنی شیشه هم میده I fill، دقت داشته باشید fill یه مقدار فرق میکنه با تلفظ feel یعنی حس کردن اون یه مقدار یه کشیده تری داره I fill the glass یعنی من لیوان را پر میکنم with water یعنی با آب I fill the glass with water. من لیوان را با آب پر می کنم. I fill the glass with water. I fill the glass with water. Find a better place to work. Find a better place to work. To work یعنی کار کردن به منظور کار کردن place یعنی محل جا better place یعنی جای بهتر a better place to work یعنی یک جای بهتر برای کار کردن find a better place to work یعنی یک جای بهتری برای کار کردن پیدا کن find a better place to work find a better place to work First, finish your work. First, finish your work. Your work یعنی کارت. Finish یعنی به اتمام برسون. تموم کن. First, finish your work یعنی اول کارت رو تموم کن. First, finish your work. First, finish your work. Follow your dreams. Follow your dreams. Dream یعنی خواب و رویا. Dream و نه DREAM. دقت داشته باشید تلفظش رو. Dream یعنی رویا. Dreams یعنی رویاها. Your dreams یعنی رویاهایت. follow your dreams یعنی رویاهایت رو دنبال کن برو دنبالشون بهشون میرسی عزیز دلی که داری این کلیپ رو گوش میدی یا داری میبینی اگر رویایی یا آرزویی در سرت افتاده بدون که لیاقتش رو داری توانش رو هم داری تلاش کن بهش خواهی رسید follow your dreams رویاهایت را دنبال کن follow your dreams follow your dreams I fix the car. I fix the car. The car اشاره میکنه به یک ماشین مشخص که گوینده و شنونده میدونن کدومه مثلا ماشین خودش I fix the car یعنی من ماشین رو تعمیر میکنم درست میکنم I fix the car من ماشین رو درست میکنم تعمیر میکنم I fix the car I fixed the car. Forgive others. Forgive others. Other یعنی دیگری. Others یعنی دیگران. در مورد تلفظ TH در other دقت بکنید که حالت دوم تلفظ TH است و زبون شما پشت دندونهای بالا قرار میگیره و سعی میکنید بگید زهره زنبور the the the the others others forgive others یعنی دیگران را ببخش forgive others forgive others forget the past forget the past The past داره اشاره میکنه به یک گذشته مشخص که ممکنه در ذهن شنونده اشاره کنه به یک گذشته تلخ مثلا Forget the past یعنی اون گذشته رو دیگه فراموش کن Forget the past یعنی گذشته رو فراموش کن Forget the past Forget the past Give him more milk. Give him more milk. More milk یعنی شیر بیشتری. Give him یعنی به او بدهید. Give him more milk یعنی به او شیر بیشتری بدهید. Give him more milk. Give him more milk. Go to the right. Go to the right. Go to یعنی برو به the right یعنی به سمت راست. Go to the right یعنی برو به سمت راست. Go to the right. Go to the right. I have five apples. I have five apples. apple یعنی سیب همونطور که میدونید البته تلفظش رو دقت کنید apple پ پ پ apple apples یعنی چند تا سیب five apples یعنی پنج تا سیب I have five apples یعنی من پنج تا سیب دارم I have five apples I have five apples. I hear your voice. I hear your voice. Voice یعنی صدا. Your voice یعنی صدای شما. I hear your voice یعنی من صدای شما را میشنوم. I hear your voice. I hear your voice. I hate you all. I hate you all all یعنی همه you all یعنی همه شماها I hate you all یعنی من از همه شما متنفرم I hate you all من از همه شما متنفرم I hate you all I hate you all Do not kill your time. Don't kill your time. Your time یعنی زمانت، وقتت. Kill your time یعنی زمانت رو بکشی. Don't kill your time یعنی زمانت رو نکش. زمانت رو از بین نبر. Don't kill your time. Don't kill your time. I know nothing. I know nothing. Nothing یعنی هیچ چیز تلفظ تی اچ هم اگر دقت بکنید زبون پشت دندونهای بالا سعی میکنید بگید سمیه س س nothing I know nothing در مورد no هم باید دقت بکنید که وقتی که کی اول جمله و قبل از ان بیاد معمولا خونده نمیشه I know nothing یعنی من هیچ چیز نمیدونم I know nothing I know nothing. I learn English. I learn English. English و نه انگلیش یا هر چیز دیگری English. English یعنی انگلیسی. I learn یعنی من یاد میگیرم. I learn English. من انگلیسی یاد میگیرم. I learn English I learn English Leave me alone Leave me alone Leave me alone یعنی رهایم کن تنها بذار Leave me alone Leave me alone Listen to me Listen to me To me یعنی به من Listen یعنی به من گوش دهید به من گوش بدید Listen to me. Listen to me. Live and let them live. Leave and let them leave. Let them یعنی به اونها اجازه بده. Let them live یعنی به اونها اجازه بده زندگی کنن. Live and let them live یعنی زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی بکنن یک اصطلاح هست یعنی کاری به کار کسی نداشته باشید زندگیتون رو بکنید و بذارید دیگران هم زندگیشون رو بکنن Live and let them live Live and let them live Look at me, please. Look at me, please. Please همونطور که میدونید یعنی لطفا و البته با تلفظ درسته please نه پیلیز P و L صدایی بینشون وجود نداره نه ا وجود داره نه ای e. پس ما نمیگیم پیلیز یا پلیز میگیم پلیز پلیز لطفاً Look at me please. لطفاً مرا ببینید. به من نگاه کنید. به من نظاره کنید. Look at me please. Look at me please. Please do not lie to me. Please don't lie to me. Please یعنی لطفاً Don't lie امری در حالت منفی که میشه نه کردن Don't lie یعنی دروغ نگو To me به من Please don't lie to me یعنی لطفاً به من دروغ نگو Please don't lie to me لطفاً به من دروغ نگو Please don't lie to me Please don't lie to me I am making tea. I'm making tea. I am making tea یعنی من دارم چای درست میکنم. I'm making tea. I'm making tea. I need some money. I need some money. I need یعنی من لازم دارم من احتیاج دارم some money مقداری نامشخصی پول I need some money من مقداری پول لازم دارم I need some money I need some money Open the door Open the door. The door اشاره میکنه به یه در مشخص مثلا پشت در ایستادید دوستتون میگه open the door در رو باز کن open the door در رو باز کنید open the door open the door I organize a meeting for them I organize a meeting for them. For them یعنی برای آنها. A meeting یک قرار ملاقات. I organize a meeting for them یعنی من یک قرار ملاقات برای آنها ترتیب می دهم. I organize a meeting for them. من یک قرار ملاقات برای آنها ترتیب می دهم. I organize a meeting for them. I organize a meeting for them. Please close the door. Please close the door. The door اشاره میکنه به یک در مشخص. Close و نه close ا نداره اولش. Close یعنی بستن. Please همطور که گفتیم یعنی لطفاً و با تلفظ درسته. Please Please close the door یعنی لطفاً در را ببندید. Please close the door. Please close the door. You can pay by credit card. You can pay by credit card. Credit card credit card یعنی کارت اعتباری pay by credit card یعنی پرداخت به وسیله کارت اعتباری You can یعنی شما میتونید You can pay by credit card یعنی شما میتونید با کارت اعتباری پرداخت کنید You can pay by credit card You can pay by credit card Go and play in the yard Go and play in the yard. Yard یعنی حیات. In the yard یعنی داخل حیات. Go and play و نه play. Play, play. بین P و L صدایی وجود نداره. Go and play یعنی برو بازی کن. In the yard در حیات. Go and play in the yard یعنی برو و در حیات بازی کن. Go and play in the yard. Go and play in the yard. Put the letter on the table. Put the letter on the table. Put the letter یعنی نامه رو بگذارید. On the table یعنی روی میز. Put the letter on the table یعنی نامه را روی میز بگذارید. Put the letter on the table. It is raining. It's raining. It's raining زمان حال استمراری رو بیان میکنه و یعنی دارد باران میبارد. It's raining. It's raining. I read the book. I read the book. I read یعنی من میخوانم the book یعنی کتاب مشخص که گوینده و شنونده میدونن به خاطر THE. I read the book. I read the book. Let me reply his message. Let me reply his message. Message همونطور که میدونید یعنی پیام. His message یعنی پیام او. Let me یعنی اجازه بده به من. بگذار. Let me reply یعنی اجازه بده جواب بدهم. Let me reply his message یعنی اجازه بده یا بگذار پیام او را پاسخ دهم. let me reply his message let me reply his message I run every day. I run every day. Every day یعنی هر روز I run یعنی من میدوم I run every day یعنی من هر روز میدوم I run every day I run every day Please say something. Please say something. Something یعنی چیزی. Say یعنی گفتن. Please یعنی لطفاً. Please say something یعنی لطفاً چیزی بگو. Please say something. Please say something. I see Mori every night. I see Mori every night. Every night یعنی هر شب. I see یعنی من میبینم. I see Mori every night. من هر شب موری را میبینم. I see Mori every night. I see Mori every night. I want to sell my computer. I want to sell my computer. My computer یعنی کامپیوتر من. I want to یعنی من میخوام که sell بفروشم my computer کامپیوترم رو I want to sell my computer من میخواهم کامپیوترم را بفروشم I want to sell my computer I want to sell my computer. Please send me some money. Please send me some money. Some money یعنی مقداری پول. اشاره نکرده چقدر. مقدار نامشخص. Some money یک کم پول. Please send me یعنی لطفاً برای من بفرستید. Please send me some money یعنی لطفاً برای من کمی یا مقداری پول بفرستید. Please send me some money. Please send me some money. We sign a contract. We sign a contract. contract یعنی قرارداد sign هم که گفتیم یعنی امضا کردن we sign a contract یعنی ما یک قرارداد امضا می کنیم we sign a contract we sign a contract I sing a song for Bob. I sing a song for Bob. For Bob یعنی برای باب. I sing یعنی من میخونم. A song یک آهنگ. I sing a song for Bob یعنی من یک آهنگ برای باب میخوانم. I sing a song for Bob. I sing a song for Bob. Sit here, please. Sit here, please. Sit here یعنی اینجا بنشینید. Please یعنی لطفاً. لطفاً اینجا بنشینید. Sit here, please. Sit here, please. Sleep well. Sleep well. Well یعنی خوب به خوبی. Sleep well یعنی خوب بخوابید. Sleep well. Sleep well. Do not smoke here. Don't smoke here. Here یعنی اینجا. Do not یعنی انجام ندید. Smoke یعنی سیگار کشیدن. Do not smoke here یا don't smoke here یعنی اینجا سیگار نکشید. دوستان تلفظ smoke رو توجه داشته باشید. نگفتم a smoke. اولش a نداره. Smoke. Don't smoke here. اینجا سیگار نکشید. Don't smoke here. Don't smoke here. I speak English. I speak English. English و نه انگلیش یا انگلش یا هر چیز دیگری English یعنی انگلیسی I speak یعنی من صحبت می کنم. English انگلیسی رو I speak English یعنی من انگلیسی صحبت می کنم. I speak English I speak English You spell words. You spell words. Word یعنی کلمه. Words یعنی کلمات. You spell words یعنی تو کلمات را هجی می کنی. You spell words. You spell words. We spent a lot in Paris. We spent a lot in Paris. In Paris یعنی در پاریس a lot یعنی خیلی We spend a lot in Paris یعنی ما در پاریس خیلی خرج میکنیم پول خرج میکنیم We spend a lot in Paris We spend a lot in Paris Stand here and wait. Stand here and wait. Wait یعنی منتظر شدن. Stand here یعنی اینجا بایست. Stand here and wait یعنی اینجا بایست و منتظر باش. Stand here and wait. Stand here and wait. I start the car. I start the car. I start یعنی من شروع می کنم. start میزنم. The car یعنی ماشین رو. I start the car یعنی من ماشین رو استارت میزنم. شروع به کار میکنم باش. I start the car. I start the car. I study hard. I study hard. hard یعنی سخت. study یعنی مطالعه میکنم. درس میخونم. I study hard یعنی من سخت درس میخونم. I study hard. I study hard. Can you suggest us a good restaurant? Can you suggest us a good restaurant? Restaurant یعنی رستوران. A good restaurant یعنی یک رستوران خوب. Can you یعنی آیا تو میتونی Can you suggest us آیا میتونی به ما پیشنهاد بکنی a good restaurant یک رستوران خوب can you suggest us a good restaurant یعنی آیا شما میتونید به ما یک رستوران خوبی پیشنهاد بدید can you suggest us a good restaurant can you suggest us a good restaurant I swim in the cold water. I swim in the cold water. Cold water یعنی آب سرد. I swim یعنی من شنا میکنم. I swim in the cold water یعنی من در آب سرد شنا میکنم. I swim in the cold water. I swim in the cold water. Take the money from him. Take the money from him. From him یعنی از او. دقت داشته باشید دوستان تلفظ from نگفتم فرام. From چون بین F و R صدایی مشاهده نمی کنید. From Take the money یعنی اون پوله رو که تو میدونی کدومه منم میدونم کدومه پس THE استفاده میکنیم Take the money from him یعنی پول را از او بگیر. Take the money from him. Take the money from him. I talk to my brother. I talk to my brother. My brother یعنی برادرم برای تلفظ TH در brother زبون پشت دنونهای بالا سعی میکنید بگید زهره یا زنبور brother I talk یعنی صحبت میکنم to my brother یعنی با برادرم I talk to my brother یعنی من با برادرم صحبت میکنم I talk to my brother I talk to my brother Please teach me some rules. Please teach me some rules. rule یعنی قاعده و قانون rules یعنی قوانین یا قواعد some rules یعنی چند تا قاعده چند تا قانون some اینجا اشاره میکنه به چند تا قانون ولی چند تایی که مشخص نیست مثلا نمیگه 5 تا یا ده تا یا 2 تا some rules teach me یعنی به من آموزش بدید Please teach me some rules. لطفاً چند تا از قوانین رو به من آموزش بدید یا یاد بدید. Please teach me some rules. Please teach me some rules. Tell us a story. Tell us a story. A story یعنی یک داستان. Tell us یعنی به ما بگو. Tell us a story یعنی به ما یا برای ما یک داستان بگو. Tell us a story. Tell us a story. Think before talk Think before talk. Talk یعنی صحبت کردن. Before یعنی قبل از. Think before talk یعنی قبل از صحبت کردن فکر کن. دوستان تلفظ اچ در think رو دقت بکنید زبون پشت دندون بالا سعی میکنیم بگیم سه سه سمیه think think think before talk think before talk I threw the ball. I threw the ball. Ball یعنی توپ. I threw یعنی من پرتاب میکنم. I threw the ball یعنی من توپ رو پرتاب میکنم. I threw the ball. I threw the ball. I translate this word for you. I translate this word for you. For you یعنی برای تو. This word یعنی این کلمه رو. I translate یعنی من ترجمه می کنم. I translate this word for you یعنی من این کلمه رو برای تو ترجمه می کنم. I translate this word for you. I translate this word for you. I travel to London. I travel to London. به به خوش به سعادت هر کی که travel میکنه به لندن. To London یعنی به لندن. I travel یعنی من سفر میکنم. I travel to London. من به لندن سفر میکنم. I travel to London دوستان در مورد تلفظ travel دقت بکنید نگفتم travel یا travel, travel travel بین تی و آر صدایی وجود نداره پس ما هم صدای اضافه نمی کنیم I travel to London I travel to London Never try this at home. Never try this at home. At home یعنی در خانه. Try this یعنی امتحان کردن این. Never یعنی هرگز. Never try this یعنی هرگز این رو امتحان نکنید. سعی نکنید این کار رو انجام بدید at home در خانه never try this at home یعنی هیچ وقت این کار رو در خونه امتحان نکنید سعی نکنید انجامش بدید never try this at home never try this at home let me turn off the radio Let me turn off the radio. Radio یعنی رادیو turn off یعنی خاموش کردن let me turn off یعنی اجازه بده خاموش کنم the radio رادیو رو let me turn off the radio let me turn off the radio I want to turn on the TV. I want to turn on the TV. TV یعنی تلویزیون turn on همونطور که گفتیم یعنی روشن کردن I want to یعنی من میخواهم I want to turn on the TV یعنی من میخواهم تلویزیون را روشن کنم I want to turn on the TV من میخواهم تلویزیون را روشن کنم I want to turn on the TV I want to turn on the TV. I type very fast. I type very fast. Very fast یعنی خیلی سریع. I type یعنی من تایپ می کنم. I type very fast یعنی من خیلی سریع تایپ میکنم I type very fast I type very fast I understand you well. I understand you well. Well یعنی به خوبی یا خوب. I understand یعنی من میفهمم درک میکنم. I understand you well یعنی من شما را خوب میفهمم خوب درکت می کنم I understand you well I understand you well Use your head. Use your head. your head یعنی سر تو use your head یعنی از سرت استفاده کن از مغزت استفاده کن در واقع میشه گفت معنیش این است که فکر کن use your head use your head wait and see Wait and see. See یعنی دیدن. Wait یعنی منتظر شدن. Wait and see یعنی منتظر باش و ببین. Wait and see. Wait and see. I walk to work every morning. I walk to work every morning. Every morning یعنی هر روز صبح. I walk یعنی من قدم میزنم من پیاده میرم. To work به کار. I walk to work every morning یعنی من هر روز صبح پیاده به سر کار میرم. قدم زنان به سر کار میرم. I walk to work every morning. I walk to work every morning. First, I want to talk about you. First, I want to talk about you. About you یعنی در مورد تو. Talk about you یعنی در مورد تو صحبت کنم. First, I want to یعنی اول من میخوام که talk about you در مورد تو صحبت کنم First I want to talk about you First I want to talk about you Watch outside first Watch outside first First یعنی اول یا اولین outside یعنی بیرون watch outside یعنی بیرون رو نگاه کن first اول watch outside first یعنی اول بیرون رو نگاه کن Watch outside first Watch outside first I work in a company. I work in a company. Company یعنی شرکت. I work یعنی من کار میکنم I work in a company یعنی من در یک شرکت کار میکنم I work in a company I work in a company Do not worry Don't worry Worry یعنی نگران شدن. Do not یعنی انجام نده. Do not worry یا don't worry یعنی نگران نباش. Don't worry. Don't worry. I want to write a message for her. I want to write a message for her. For her یعنی برای اوی خانوم. A message for her یعنی یک مسج برای او یک پیام برای او I want to write یعنی من میخواهم بنویسم I want to write a message for her یعنی من میخواهم یک پیام برای او بنویسم I want to write a message for her I want to write a message for her Do not waste your time. Don't waste your time. Your time یعنی زمانت رو وقتت رو Do not waste یعنی از دست نده هدر نده Do not waste your time یا Don't waste your time یعنی وقتت رو هدر نده Don't waste your time Don't waste your time. I wave my hand to her. I wave my hand to her. To her یعنی برای او. My hand یعنی دستم رو. I wave my hand to her یعنی من دستم رو برای او تکان دادم. I wave my hand to her. I wave my hand to her. We worship God. We worship God. God یعنی خداوند. Worship یعنی پرستش کردن یا پرستیدن. We worship God یعنی ما خدا را می پرستیم. We worship God. We worship God. I can win this time. I can win this time. This time یعنی این بار. I can win من میتونم برنده بشم. I can win this time یعنی من این بار میتوانم برنده بشوم. I can win this time. I can win this time. You wear black pants. You wear black pants. Pants یعنی شلوار. Black pants یعنی شلوار سیاه. You wear black pants یعنی شما شلوار سیاه میپوشی You wear black pants You wear black pants I wash my hands. I wash my hands. My hands یعنی دستانم. I wash یعنی من میشویم. I wash my hands یعنی من دستانم را می شویم. I wash my hands. I wash my hands. موثر و مفید شما عزیزان بشه و رشد خوبی در یادگیری انگلیسی داشته باشید.